ზამთარია სიცივეა შემოდგომა მიდის მეშინია სიცივისა ზამთარში რომ იცის სამთარია სიცივე შემოდგომა მიდის გეშინია სიცივისა ზამთარში რომ იცის შარშან უფრო საშინელი სივი ქარი ქროდა მაგრამ მაშინ ჩემთან ნიშნა ნუ თუ მართლა შეგეშინდა ზამთრის სიცივისა მაშინ რატო მიმატოვე ვის მიმართო ვისა ვინ გაგიჩბო ვინ გაგიჩბო გაყინული გული ან მე რად მოვშენო გარგო Trent and la cuarta